それでわしに何の用かな私誰だっけどうだ戻ってきた実感はあよかったよかった戻ってくれて嬉しいぜ 俺たちは同類だよなカール踏み台されたら踏みつけ返すまでだドイツも先走りやがって考えるのは2の次だ今やお前は立派な尋ね者だパナマじゃお前の首に賞金がかかってるし落ち着け 狼狽は悪いカルマを呼ぶジョンソン兄弟の復活だ俺は歩けねえぞいや歩けるだろ